奴役逼死几千个年青村民添。等阿爷话过，你知啦。嗰时有一个萝卜头做斗木师傅，叫做。佢冚家同埋徒弟，一家九口都租住响登富别墅。中华民国二十年，日后关东军阀发动九一八事变，占据东北三省。 香港有的刁民就散播仇日思想，好衰唔衰？响中华民国二十年九月二十六日，礼拜六嗰晚中秋夜，先生佢冚家又唔识得收敛，照常着成套和服，盛装响屋企花园揾晒班老死嚟唱歌饮，食上月。 结果有班陀地流民嚟踢场，吓到佢哋走晒上天棚。个班流罗一样用石头同埋竹升对林佢冚家。香港皇家警察已经好高效，攞第一时间杀到鬼佬沙展，勇到直踩天棚，见到班罗伯头响血搏惨死，又同班流罗对峙。 大喊佢伙计，富帮板，帮拖。嗰时附近蒲江村班咗成千个流罗，揸住竹升嚟升换嗰班匪帮，吓到富帮板。Butcher 要开咗四枪，先至令到班流罗土头鼠喘作了收散，顺利塌咗十二条有翻差馆。 可怜。山下清次郎先生，冚家十人死，剩四条友。佢个六岁仔。山下弘佢女性朋友。吉井富子。同埋两个就木佬。顺利塌咗嗰十二条流民，事后只系落案告六位。二十五岁流民乡巴佬王康。

在到判佢哋有罪，整色整水审咗几轮，就以陪审团话证供不足判无罪，逐一全部放生晒。先生含家六条人命就此了结。中华民国二十一年三月十七日，礼拜四。 香港立法局財務委員會討論發放千五咸龍虎恤金，俾嗰個死剩總蘿伯頭。蘿伯頭響中華民國三十二年初期，就以以擴建啟德飛機場名義，剷平增富別墅同蒲江村，勞役當地幾千個年青村民嚟做移山填海工程，嚟為。 山下清次郎。先生果六個蘿卜頭报仇。